Iepa eta ongi etorri Game Erantxia Telebistara, Bideo Jokoen Telebistara. Esan genizon bezala, hau izango da, gure lehen denboraldiko azken atala, eta beraz, denbora bat beharko dugu gatxeden pixka bat hartzeko, eta berriro pila kargatuta etortzeko. Hori bai, azken atala oso berezia izango da, gure Game Erantxia sarietako lehen edizio ospatuko gaitugu, eta hainbat joko oparituko gaitugu zuen artean. Eta beraz, esateko besterik gabeaz gaitezen horreintxe bertan, Game Erantxia sariekin. sarietan 2000 eta joko onenak bilatu nahi izan ditugu, baina horretarako noski gure iritzia etzen nahikoa eta hortaz zuei galdetu genizuen formulario baten bidez eta zuek eman dituzu zuen iritziak kategoria ezberdinetan. Guztira sei kategoria ezberdin ziren eta bakoitzan hainbat aukera zen dituzten kategoria horretan irabazlea zein izan behar zuen aukeratzeko. Orain, bozka guztiak bildu ditugu eta baditugu irabazleak eta jarraian joango gara pixkanaka pixkanaka kategoriaz kategoria, baina lehenago jakin ditzagun zeintzuk diren kategoria esan bezala guztira sei kategoria ditugu, eta hauek narratiba honena, RPG honena, multijokalari honena, indi joko honena, bideo joko honena, eta azkenik itxaron ezin dugun jokoa izango dira. Sei hauek, esan bezala, zuek hautatu dituzue, Eta beraz, besterik gabe, asgaitezen orain, narratiba honenarekin. autagaiak Her Story Life is Strange Until Dawn The Witcher Iru Metal Gear Solid Bost Eta Tales from Borderlands Narratiba honenaren kategorian ez zuzu ez talantza gehiagirik izan, eta irabazleak euneko ia berrogeita irua lortu duzu emozken ia euneko berrogeita irua. Eta hori, kontutan izan da, sei joko zen dituzten asko da. Eta irabazlea, badak ez niri asko gozatzen zaian jokoa dela, Life is Strange da. Life is Strange, Don't Not taldearen jokoa da. Eta ni asko pozen nahi zuen gustoko izan dela jakitea. badakizuen bezala, joko episodikoa izan da, eta bost ataletan egon da banaturik. Eta nik uste dut gutxitan egoten direla hain adibide honak, ea joko hauek nola egin behar diren, ez? Askotan, em, nabaritzen da, joko bakarra dela, baina hain bat zatitan zatituta. Honek uste dut benetan baduela narratiba bat bost kapitulo zehar azaltzea komenigarriena, komenigarria dena. Ni behintzat guztiz ados nago, sari honekin nik ere hausio bozkatu nuen. Baina orain, joan gaitezen urrengo kategoriara, eta horrengo kategoria RPG onena da. Autagaiak Bloodborne Pillars of Eternity The Witcher Iru Fallout Lau Undertale Tales of Cestiria aurreko kategorian zalantza gutxi izan badituze, hemen are gutxiago, ia euneko berrogeita zortzia, ados jarri baita joko honekin, eta joko hau, The Witcher iru da. Denok ezagutzen duzu, The Witcher iru eta badakizuen joko erraldoia dela, eta oso merezia duela kategoria honetan irabazi izana. Bigarren postuan Fallout lau geratu da, eta nik uste nuen parekatuakoak egon direla gauzak baina, bueno, egia esan ez da harritzeko da, Geralden aventurak oso onak izan baitira orten 2006 jokoz kargaturik egongo da, joko pila batetarako direlako, batzuk berez 2006an ateratzeko prestaderako, eta beste batzuk 2008an atera behar zuten arren azkenan ateratu egin direlako. Dena den, zuek zein zain zaudeten jakin genuen, eta hori izan zen gure galdetako bat, zein den zuen pazientzia gehi xautzen duen jokoa. Ikurtitzagun autagaiak orain. Autagaiak Horizon Zero Dawn, Quantum Break, Detroit, The Last Guardian, Uncharted Law, eta No Man's Sky. Ikusi ezagun orain grafikoa, eta ikusten duzuen bezala, berdinketa bat daukagu lehen postuan, jokoren artean, eta ala jakingo guztintzu diren ek, baina lehenago, zerbait berezi aztatu nahi izo, ez, irugarren postuan geratu dena, berdinketaren justu ondoren, Dark Souls iru izan da, eta hau, bereziki harregarria da, Ez genuelako aukera bezala guk idatzi eta zuek idatzi bai zenuten horren zain zendetela nahiz eta zerrendan ez duten horkitu. Beraz, badirudi batzuk ondo gogoratzen duzuela eta baduzuela benetan gogoa eta pazientzia gutxi Dark Souls irurako. Baina horrein bai jakin ditzagun, irabazleak Eta gero desenpatea egin beharko dugu. Lehen postuan, berdinketan geratu dira, No Man's Sky eta Uncharted lau. Biloko hauek izugarriak izango dira ziur nago, baina guk hemen desenpate bat behar dugu eta irabazle bakarra geratzea behar dugu. Hortaz, gamer ontsia taldeari galdetuko digu, ea zer iritzi duten beraiek. Gamer ontsia taldearen bozkak jaso ditugu ja, eta badirudi beraien iritzia nahiko argia dela, Uncharted lau izango delako irabazlea, Ah, zer esan, ni behintzat oso zain nago eta duela gutxi atera den trailerraren musikarekin bakarrik emozionatu egiten naiz eta zain nago ea noiz hartu izango dudan nire mandoa aventura oso hauek jolasteko. Beta izugarri ona izan zen, baina nik historioa nahiago beti. Beraz, ea noiz probatu ezagegun, behingoz. Bigarren aliz atzeratu egin dute, martxetik apirilera orain eta oso luzea egiten ari da, normala da pazientearen jokoa hau izatea orain gamer hauntxia sarien erdia banatu dugula, lehen hiru kategoriak bukatu ditugula, bada garaia zuei zerbait oparitzeko eta hortaz, gure zozketarekin hasiko gara, Hasselhart jokoarekin. Hasselhart 2008ko Euskal Joko onena izan zen, eta beraz, oso pozik gaude zuei kopia bat oparitu alizateaz, estimerako kopia bat izango da, eta hortaz, ba, kodigo antzeko bat bidaliko dizuegu, orain dugu duguean norden irabazlea. Eta joko honen irabazlea, Anjon ira eta dugu, Bere da jarriko gara zurekin harremanetan zure jokoaren kopia bidaltzeko eta espero dugu asko gustatuko zaizula. Bere da zozketatuko dugu gure bigarren jokoa, baina lehenago gure kategorietan aurrera egiten jarraituko dugu. Urrengoa multijokalari onenaren kategoria izango da eta hauek ditugu gure autagaiak. Autagaiak Black Ops Iru, Call of Duty Halo Boss Guardians. Splatoon. Destiny. The Taken King. Star Wars. Battlefront. Eta Rocket League. Horain badakizkigula uta gaiak ikusi dezakun grafikoa. Eta horrein lehen postutik hasi ordez, bigarren postutik hasiko gara. Emozio pixka bat emateko. Bigarren postuan Star Wars Battlefront geratu da. Eta nahiko arregarri izan da niretzat, zuen oso gustoko izan derarren, kritikaren aldean ez da oso ondo jasoak izan, eta simple egia zela zioten, eta beraz nire eta izan da, baina asko pozen nahi zuen ikustatzen zaizuela jakitea. Horrein bai, lehen postua zein izango ote da, Call of Duty, Splatoon... Ba ez, indi jokoa da, eta honegatik asko pozten naiz noski, indi joko hau Rocket League da noski, joko benetan divertigarria, duela gutxi erosi dute lagun batzuk, eta egun osoa <laughs> pasatzen dugu joko horretara jolasten, asko pozten naiz talde honek irabazi izana saria, eta beraz, ba, zorionak gehimen taldearen partez, eta guazten urrengo kategoriara. Horain sartze gara kategoria garrantzitsuenetan, eta beraz, emozio pixka bat eman beharko diogu honi. Urteko joko honenak hemen daude, bi kategoriatan banatuta lehenik, indi jokoekin hasiko gara, Aurten nik esan nuke indi jokoen urte bikaina izan dela, hainbat joko e, probatu izan ditugu, oso berriztagarriak izan direnak, Her Story, Undertale, eh, horrelako pila bat, eta nik uste dut, ba, industriari, industria aurrera eramango dutela, eta beraz, oso arronago indiek egin duten lanaz, eta asko posten naiz, ba, joko hau jolastu ba, eguneroko dasun batean. Eta horrein bai, ezagutu ditzagun gure autagaiak. Autagaiak Her Story Rocket League Undertale Life is Strange Ori and the Blind Forest eta The Beginner's Guide Hirugarren postuan, empate bikoitz batekin, berdinketa bikoitz batekin, biloko bikain, bat nik esango nuke bere estilo grafikoa bikaina delako, arte atletik oso oso ona delako, eta bestea, berrikuntza handia ekarri duelako estilo klasiko batean, eta jokoen diseinua buruz bera utzi duelako. Lehena, hori the Blind Forest da, eta bigarren aldiz Undertale joko hauek izugarri onak dira, eta egia esan nahiko baju geratu direla uste dut, irugarren postua, mm, agian zerbait gehiago merezizutelako. Bigarren postuan dagoeneko saritua izan den jokoetako bat, nola ez, Rocket League, oso divertigarri izan da eta nahiz eta multijokalariaz gain asko ez duen eskaintzen ba, jendearen oso gusto zaten ari da, mugimendu oso nahi izan zen PlayStation Plusean doainik eman izana, eta horregatik nik uste dut izan dela hain erakargarria jende asko nintzat. Baina dena den joko bikaina da eta balio dituen hogei euroak ondo ordain dut beti. Eta azkenik, lehen postuan, zuen bozken euneko hogeita mairu koma Life is Strange lehen jardun dugu joko honi buruz eta ez dago askoz gehiago esateko. Baina bueno, pozte naiz, niri bezain beste gustatu zaizuela zuei jakiteaz. Eta beraz, aurtengo joko honen bestela jarri duzuela indien kategorian narratibat gain. azken kategoria eta behar bat askoren ustez garrantzitsuena, mila eta joko onenaren kategoria da. Eta beraz, guazen, asko, asko zehiago itxaron gabe, hautagaiak gaiak Hautagaiak Bloodborne Batman Arkham Knight Fallout Loud Metal Gear Solid Bost de Phantom Pain, The Witcher Hiru eta Super Mario Maker. Ikusten dagoen grafikoa, eh? Ikusten da irabazle garbi bat dagoela. Zein izango dute? Lehenik eta behin esan nahi dut, nahiko sorpresa izan dela. Metal Gear Solid Bost nahiko behian agertu dela eta nahiko bozka gutxi jaso dituela nik espero nuen jendearen oso gustokoa izango zela joko hau, eta nahiz eta bere momentuan jendeak asko goraipatu zuen, badirudi azkenean urtea maierarako beste joko batzuk aurre hartu diotela. Eta az gaitezen orain bai, irugarren postetik. Berriro ere, irugarren postuan berdinketa bat daukagu, orain goan bi joko guztiz bezberdinekin. Bi joko hauek ez dute inolako zerikusirik, Lehena, Super Mario Maker da, joko klasikoaren nivelak sortzeko aukera ematen digun Wii joko berria, Eta egia esan nahikoa dos nago, asko gustatu zait nola tratatzen dituen nivelak eta Nintendo online era egin duen jauztia orain arte beti izan baita nahiko itxia horrelako gauzekin eta oraingoan ba, gauzak igotzeko aukera daukagu ba, hori nola baiteko filtro bat pasagabe eta zuzenean mugimendu nahiko interesgarria izan da eta zalantzari gabe orduak eta orduak eskaintzeko jokoa da. Beraz, asko posten naiz hirugarren postu honetaz. Eta bigarren jokoa hirugarren postu honetan Bloodborne da, PlayStation lauerako joko esklusiboa. Ondo ezagutzen duzuen jokoa da. Eta bereziki azpimarragarria iruditzen zait, estilo artistikoa. Oso landuta baitaude, ba, gazteluak eta horrelako elementuak. Iruditzen zait lan bikaina egin dutela horretan. Eta badakizue Dark Soulsen talden, talde baren gandik zer espero zuen. Joko zaila, orduak sartzekoa eta nahiko malaletxe egitekoa PlayStationeko bandoarekin. Bigarren postuan eta uste detonek talantza asko kenduko dituela ea lehenengoa zein den, The Witcher 3, RPG honena iruditu zaizu ere, badirudi beste joko bat lehenago geratu dela zuen zerrenda globalean. Eta, bueno, zer esan, joko erraldoia lehena ipatu dugu bezala, oso interesgarria lore askorekin, baina hasi ere egokia, ez da beharrezkoa liburuak eta aurreko jokoak e, jolastu behar izatea, hau ondo disfrutatzeko eta beraz nahiko ondo dago e, hasi berrientzat bai. Eta lehen postuan, zer esanik ez, Fallout lau. Fallout lau joko erraldoia, duela gutxi atera dena, baina badirudi dagoeneko ordu pila sartu dizkiozuela eta zuen guztokoena bere ala bihurtu dela. Ziur naiz ordu pila eskainiko zen joko honi, nik horrendik ez dut jolasteko izan, baina egia esan itxura oso ona du, ena oso Fallout zalea, zuritxarrez, baina sagaren, saga guztoko duten entzat, oso interesgarria. Naiz eta Fallout iruren oso antzekoa izan, eta ni ube egin zituzten berrikuntza gehienak, nola baita aztu dituzten bete Hala ere, gabe oso postu merezia lehen postu hau, Fallout laurentzat, eta beraz, txalo bero bat besterik ez duten merezi, zorionak gamer ontsia telebistaren partez. Eta horrein, pasa gaite bigarren zozketara. Bigarren zozketa honetan oparituko dugun jokoak ez zuzerik usirik aurrekoarekin, hau komiki batean oinarriturik dagoen jokoa baita. The Wolf Among Us deituriko jokoa da, eta Telltale taldeak egiten du. Ba, hauek ezagutuko dituzu dituzte ziurenik Minecraft Story Mode, Eh, ez Tales from Borderlands eta beste horrelako pila bat egin dituztelako The Walking Dead beste adibide argi bat. Eta mendik gutxira aterako dute adibidez Batmanen historio bat uste dut. Bueno, interesgarri izan liteke, Batmanen zaleen bat batez ere. Baina, bueno, egin dezagun orain bertan zazketa lehen bezala guztiz hausazkoa izan da. Eta irabazlea... Inigo hauzmendi da, bera da jarriko gara zurekin harremanetan, eta pasako dizugu kode bat, zuk ere ordene galdurako e, deskargatu alizateko, eta honekin amaitzen dira, gehi merontxia sariak, mila esker duzen guztia, zuen bozka bakoitzaren gati eskaini dizkio zuen minutu hoien gatik, zenditzen ez, denontan jokoak ez izateaz, ikustatuko nite guke denoi jokoren bat oparitzea, baina zoritxarrez du daukago aukera hori, aurrera goizuliko gara joko gehiagorekin zuen zandoski, eta 2008ko jokoetan, atentzio pixkat gehiago jarri beharko dugu, 2008ko gamer antxasarietarako, bigarren ediziorako, horrengoz lehenengoa, eta ba, oso interesgarri izan da, joko oso onak izan ditu eta inondik inora ere 2008a bezain urte txarra izan, bide munduan nahiz eta nahiko obegarria ez ezagun horrela Beretan, mila esker, zuen laguntza zuen bozken zuen iritzien gatik, dena eta bere ikusiko dugu elkar, gehi mirantzia telebistako bigarren demoran